演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらファミリーマートのケーキ3品を食べたいと思いますこれがショコラノエルこれがブロンドプリンケーキ建設の監修ガトーショコラですねどれも美味しそうですねまあチョコが2種類全部茶色なんですけどでも茶色でも食欲が湧いてくるのは不思議ですねそれでは チャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらのガトーショコラからいただきます。えー、まあ、見た目はケーキより大きいプリンですね。まあ、当然、当然。でも、ちゃんとスポンジもありますね。うん、では、いただきます。 最後はショコラノエルあれ切り株の表面の模様は入ってないですねちょっと残念でもあちまで動物を見ながらこのノエル食べてみたいと思ったんですよねそれではただきます 濃厚ガトーショコラは濃厚なケーキ部分のチョコレートとさっぱりしたクリームのチョコレートそれぞれが違った味を出していて美味しかったです最初最初トラブりましたとても美味しかったのでこちらのテストってチョコ好きの方にはおすすめですでこちらのブロンドプリンケーキ確かにケーキなのでスポンジもありますがプリン感がちょっと弱かった気がしますねどうせならもうケーキじゃなくてプリン全体でも良かったかもしれません巨大プリンってことでうんちょっと難しいかな コンビニ販売はでもプリンが好きな方にはおすすめできますのでこちらも検証せていたださいそして最後のショコラノエルこちらもスポンジケーキのチョコレートとクリームチョコレートのバランスがとても良かったのですがやっぱり検査後の監修が当初の後に食べてしまったのでちょっとチョコレートがかすんでしまった感があるのでありませんね別々に食べた方が良かったかな、まあ、ただチョコ単体だとスポンジも欲しいという方はこちらの方がおすすめですね 木の形も良かったのでこちらも点ストさせていただきますというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武終演